अस्सलाम वालेकुम हाजरीन कराम इससे पहले हम सोसाइटी में जो जो रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं उसकी तफसील हम बयान कर चुके हैं आपके सामने और इस सिलसिले में मैंने दो तीन प्रोग्राम आप भी किए हैं तो अब उन तमाम तफसील में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है अब हम यहाँ पर जो है फाइनल अकाउंट की बात करेंगे तो पहले हम रसीद की बात करेंगे कि रसीद बुक जो होनी चाहिए एक उसके बारे में बात करेंगे और पेमेंट वाउचर्स की बात करेंगे इसमें मूमन बहुत सारी अक्सर सोसाइटी जो है कि जो अकाउंटेंट है वो उसमें इसमें थोड़ी गलती कर जाते हैं इसकी बात करेंगे इसके बाद ट्रायल बैलेंस पर बात करेंगे और रिसीव पेमेंट की ट्रायल बैलेंस देखे आपको अकाउंट के तमाम बताने के लिए मैं सर आपको तफसील बताऊंगा लेकिन आजकल जो है हम सिर्फ अपनी सोसाइटी के अकाउंट के हिसाब से क्योंकि एक वो लंबा प्रोसीजर है उसको समझने में बाद में देर होती है इसलिए रिसीव पेमेंट आसानी से बन जाता है और इनकम इलेक्ट्रिक बैलेंस शीट इस पर हम तफसीली बात करेंगे और ये सबसे अहम चीज है तो जब तक अगर ये अकाउंट फाइनल सही नहीं बनेंगे तो फिर हमें नहीं पता चलेगा कि साल भर हमारे पास कितना पैसा आया साल भर हमारे पास कितना पैसा हमने खर्च किया अब तक इससे पहले जितने साल से भी हमने पैसे वसूल किए उनकी क्या तफसील है और अब तक हमने कितने पैसे खर्च किए हैं उसकी तफसील ये हम अब हम ये जानना बहुत ज़रूरी है तो ये हम इस पर अभी मैं आपसे बात करूँगा इससे पहले एक चीज़ रह गई थी कि कैश बुक हमने बताया था लेकिन कैश बुक में जो ओपनिंग बैलेंस है ना पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है जून का वो फर्स्ट जुलाई को वो ओपनिंग हो जाता है चाहे वो कैश नकद हो चाहे वो बैंक के जरिए बैंक का पैसा हो ये हर हालत में इसको लिखना ज़रूरी है और इसके बगैर अगर अकाउंट कोई बनता है तो वो जो है गलत हो जाएगा बल्कि वो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर एक रुपया भी अगर फर्क आ जाए तो वो कहते हैं कि अकाउंट जो है वो आउट हो गया तो ये नज़ाकत है इसके अंदर तो इसका खास ख्याल रखना सोसाइटी वालों का भी जिम्मेदार है सोसाइटी के ऑडिटर भी जिम्मेदार हैं अब हम जो गवर्नमेंट का ऑडिटर है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अब हम बात करते हैं रसीद बुक रसीद बुक हिसाब किताब रखने के बुनियादी जुजियात में से हैं और वसूली और अदायगी का बुनियादी सबूत होती है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता रसीद बुक मुंदर मालूम वाज तौर पर नजर आनी चाहिए जैसा कि हम नाम रसीद बुक रसीद अंजुमन के नाम से छपी हुई होनी चाहिए देखिए ये तो जब आदमी मुस्तकिल तौर पर काम करना शुरू करता है तो वो रसीदें छपवा ले, लेकिन जो नई नई सोसाइटी बनी है अब उसको भी नहीं पता है कि ये किस आगे कैसे चलेगी तो उसके लिए आप प्रिंटेड बाजार से रसीद बुक लेकर उस पर स्टैम्प अपना बना लें और उस पर लगा दें उसको भी आप चला सकते हैं लेकिन जब आपके ये मसाइल हल हो जाए तो आप रसीद बुक जो है सोसाइटी के नाम से छपवा लें सिलसिला नंबर सीरियल नंबर होना चाहिए आमतौर पर सीरियल नंबर तो होता है होता होना चाहिए लेकिन बाद में होता भी है तो लोग उसको नंबर नहीं डालते जैसा पहली से आपने रसीद लिखी एक महीने का रखें तीस मतलब महीने के तीस तारीख को या इकतीस तारीख तक जितने भी हैं वो वो कर लें उसके बाद में आप चाहें तो दूसरे महीने की रसीद नंबर डालें लेकिन होता यह है कि वो कंटिन्यू पचास सिर्फ की एक बुक होती है तो वो सीरियल चलता है तो आखिरी साल भर तक वो इस्तेमाल करता है साल भर के बाद में फिर वो दूसरी बुक इस्तेमाल होती है रसीद पर तारीख लिखना ज़रूरी है ताकि मालूम हो सके ये रसीद किस तारीख को जारी की गई है या किस तारीख को रकम वसूल की गई है <coughs> इसकी वजाहत मैं पहले भी कर चुका हूँ तारीख नादानी सगी में अगर भूल जाए ना लिखे तो वो नंबर बता दिया कि बुक में जब एंट्री करेंगे तो जिस तारीख को करें वो तारीख और जिस तारीख को पहले रसीद कटी है वो तारीख तारीख मालूम हुआ कि ये जो पैसा है हमने पिछले दिनों में वसूल किया था तो आज हम इसमें एंट्री कर रहे हैं रकम हिंसों और लफ्जों दोनों में लिखना चाहिए कि आप लफ्जों में भी लिखें और हिंसों में भी लिखें ताकि ये रहे कि अगर हिंसों में लिखने में गलती हो जाए तो आप अगर उसको उसमें लिख रहे हैं लफ्जों में तो कहीं ना कहीं पकड़ हो जाती है लेकिन एहतियाती तौर पर दोनों इसमें लिखना चाहिए जिस इदारे या मेंबर से रकम ली जाए इसका नाम लिखना चाहिए अब आपके जो रसीद में अभी तो मेरे पास है नहीं बंदा मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिस अगर रसीद बुक में जिस मेंबर से आप पैसा ले रहे हैं उसका नाम लिखाना चाहिए उसका मेम्बरशिप नंबर या प्लाट नंबर है तो वो ज़रूर लिखें और अगर आप किसी इदारे से पैसा आप ले रहे हैं किसी से तो वो उसका नाम ज़रूर लिखना चाहिए रसीद बुक में अच्छा तशरी ये रसीद पर इस बात की मुख्तर तफसी दर्ज करनी चाहिए जिस मद में हेड ऑफ अकाउंट में रख वसूल की जा रही देखिए एक रसीद के साथ में वो भी होता है कि आप कास्टा प्लान में पैसा ले रहे हैं डेवलपमेंट में ले रहे हैं बिजली के मत में ले रहे हैं आप एंटरटेनमेंट के मत अरे किसी मत में आप ले रहे हैं उसका लिखना लाजमी है ताकि मालूम हो कि पोस्टिंग जो लेजर में करेंगे क्योंकि लेजर में हर एक का अलग अलग खाता है अकाउंट है तो उसमें एंट्री करने में आसानी हो जाती है वरना ढूंढना पड़ता है कि ये कहाँ रकम किसकी है रकम वसूल कुनिंदा के दस्तखत सिग्नेचर अंजुमन की जानब से जिम्मेदार अफसर या कलर के दस्तखत होने चाहिए आमतौर पर यह होता है कि जब होना तो हमारे सोसाइटी की हम बात करें कि जो कलर के पैसे दे रहे हैं उसके दस्तखत भी होंगे और मैनेजिंग कमेटी के किसी मेंबर के भी दस्तखत होंगे यह तस्दीक हो जाए कि वाकई में इसने पैसा सही लिया है तो गलत नहीं लिया है ये ज़रूरी है बाद अवत ऐसा भी होता है मजबूरी हो जाती है तो कलर को अथॉरिटी देते हैं कि भाई तू जो है सही उसको भी देते हैं लेकिन आमतौर पर उसको देना नहीं चाहिए बल्कि उसके दस्तखत करनी चाहिए तमाम दस्तावेजात और रसीदों पर अंजुमन के एजाजी सेक्रेटरी और इंतज़ामिया कमेटी के एक रूल के दस्तखत लाते हैं देखिए आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ अब भी मैं आपको बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि ये जो हर रस के ऊपर जो है मेंबर के भी दस्तापुर सेक्रेटरी के उसकी वजह ये है कि ये पैसा जो आप ले रहे हैं ये सोसाइटी के पास अमानत है और इसको बहुत ही मोहतात अंदाजे के साथ खर्च करना है ऐसा नहीं हो कि वह कोई भूल चूक हो जाए तो उसमें आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन मेम्बर का नुकसान हो जाएगा तो ये एहतियाती तौर पर ये शुरू से आज सालों से सब जगह इंडिया में पाकिस्तान में बांग्लादेश में कहीं भी है ये बात इस बात की एहतियात रखी गई है कि ये जो है इसमें किसी किस्म की कोई गड़बड़ या कोई नहीं होनी चाहिए इस सिलसिले में अक्सर अंजुमन की जानब से यह एतराज होता है कि हर वक्त सेक्रेटरी या कमेटी के किसी रुकन का अंजुमन के दफ्तर में बैठना मुमकिन नहीं है ये बात भी सही है ऐसा हो जाता है तो आप जो है या तो सेक्रेटरी को, को, कमेटी में पास कर लें कि भाई ये नहीं होगा तो कमेटी से साइन कर लिया करें या मेम्बर कर लिया करें लेकिन एहतियातन करना ज़रूरी है लेकिन आजकल तो कोई नहीं करता वैसी साल भर के आप रसीदे देखें उसमें सिर्फ एक कलर के दस्तखत होते हैं अब तो इसमें कोई जमानत नहीं है कि साहब ये हो सकती है इसने सही किया या गलत किया ऐसी सूरत में इंतजामिया कमेटी के जानब से रकम के वसूल पुनिंदा को मजाज करार दिया जाए जब सेक्रेटरी मौजूद हो उनसे दस्तखत तो ले ली जाए यह है आसान से सबसे पहले अंजुमन का नाम लिखा जाता है साथ में अंजुमन के मौजूदा पता लिखा जाता है अब देखें आप अगर रसीद छपी हुई खरीदें तो उसके ऊपर आप स्टैंप लगा लें एड्रेस का भी और नाम के साथ में ताकि ये मालूम हो कि ये सोसाइटी का गुण है वरना जब रस्सी छपे दिखे तो ये सब उसमें चाय हो जाएगी सारी जो भी रस्सी जिस दिन काटी जाए और जिस मद में यानी हेड ऑफ में अकाउंट में काटी जाए रसीद पर इसी दिन की तारीख लाजमी लिखी जानी चाहिए आमतौर पर देखा गया कि अक्सर अंजुमन में रसीद तो काट देते हैं लेकिन तारीख नहीं लिखते जिसका ये मालूम होता है कि कब रसीद काटी गई थी और इससे बहुत सारी परेशानियों का लाभ हो जाती है सिलसिला नंबर रसीदों पर सिलसिला नंबर दर्ज करने के दो तरीके या तो हाथ से लिखा जाए या जब रसीदें छपाई जाए तो इस वक्त इस सिलसिले का नंबर दर्ज किया जाए जिससे बदमानी के बहुत से रास्ते बंद हो जाते हैं और तमाम रसीदें असल और नकल यानी डुप्लीकेट कापी के साथ तैयार की जानी चाहिए आमतौर पर ये होता है कि साहब जो रसीद बुक्स है जो बाजार से भी ली जाए तो देखें कि एक तरफ जो है वो छोटी सी साथ में होती है और बाद में वो तो दोनों तरफ लिखते हैं लेकिन ऐसा भी होता है कि जी साहब वो यहाँ पर जो रकम लिखी है जो उसमें जो रकम लिखी है दोनों में एक एक होना चाहिए लेकिन उसमें क्या होता है कि भाई बाजों पर क्या करते हैं कि इसमें सौ रुपये लिखते हैं उसमें लिखते हैं कि हमने पचास रुपये यह गलती होती है या जानबूझ की जाती है ये गलत बात है तो उसके लिए जो है फिर आप कार्बन पेपर वाली जो है छपाएं तो ऊपर जो भी लिखा जाएगा वो नीचे सब आएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी आपके पास रिकॉर्ड है आप रसीद ओरिजिनल तो उसको देते हैं डुप्लीकेट आप उसकी फाइल में लगाते हैं तो कल को कोई देखना हो तो दोनों रसीदों में कोई आपको फर्क नहीं मिलेगा अदायगी चेक पे आर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए वसूल की जाती है जा रही है तो इस सूरत में उनका नंबर रकम तारीख किस बैंक से जारी हुआ जरूर लिखें नोट यहाँ पर एक बात का खास ख्याल रखा जाए कि नकद वसूली पे आर्डर डिमांड ड्राफ्ट के लिए तो पक्की रसीद काट दें मगर अगर कोई शख्स चेक के जरिए रकम की अदायगी कर रहा हो तो इसको कच्ची रसीद सादा कागज पर मोहर लगा कर दी जानी चाहिए ताबक से कि चेक बैंक से पास हो जाए तो रकम के खाते में आ जाए वरना बाद में परेशानी उठानी पड़ती है जिस मद में रकम ली ली जा रही है इस मद यानी हेड ऑफ अकाउंट को अकाउंट के खाने में लिखें और इसकी तफसील सब खाने में लिखें प्लाट नंबर प्लाट का रकबा आरजी अलाटमेंट नंबर मुस्तकिल अलाट नंबर रसीद में दिए गए मखसूस खानों में दर्ज करें इसका एक है कि चूँकि आमतौर पर जो रसीदें मिलती हैं बाजार से भी तो वो एक ही इसमें होता है कि सब आप देखते किस्मत में चीज़ें लेकिन एक तरीका ये भी रखा गया है कि जो सोसाइटी के जो रसीद बुक होती है उसमें पूरे चीज़ें दस पंद्रह जो भी हैं वो दर्ज कर देते हैं जिस मत में जो पैसा आता है वो लिख लेते हैं बाकी उसको काट देते हैं तो एक बहुत बड़ी सहूलत है और इसी तरह से छपाना चाहिए इसका मैं आपको वो रसीद का वो पूरा वो जो मैं आपको दूंगा दस्तखत के जगह सोसाइटी के बायलात के मुताबिक तमाम दस्तावेजात पर दस्तखत होनी चाहिए अब इंशाल्लाह हम पेमेंट वाउचर के सिलसिले में आपसे बात करेंगे ताकि वो भी बहुत अहम जब ये दोनों रसीद बुक और पेमेंट वाउचर आपने सही तरीके से लिख लिया तो फिर आपको फाइनल अकाउंट में सबसे पहले रिसीप पेमेंट बनाने में बहुत आसानी रहेगी इन अगले इसमें हम आप इस बारे में आपको बताएंगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व